मंझबे पंचायत के मंझबे गांव में रविदास टोला में एक आंगनबाड़ी है जहां आंगनबाड़ी का भवन नहीं है आंगनबाड़ी भवन नहीं रहने के कारण वहां की सेविका बबीता चौरसिया को पढ़ाई करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है आंगनबाड़ी भवन नहीं रहने से बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है चालीस बच्चा को बैठने में भी प्रॉब्लम होता है बरसात में बारिश हो, होती है तो बच्चा सबको बहुत तकलीफ होता है बैठने में यहाँ पर पोषाहार बनाने में दिक्कत होता है ऐसे बारिश नहीं होती है तो यहाँ बाहर में बनता है बारिश होने की वजह से किसी अगल बगल में दूसरे के घर में बनाना पड़ता है उससे बहुत परेशानी होती है आप कब से यहाँ पर ज्वाइन किए हैं हम 2007 से तो ये समस्या आपके साथ कब से हो रहा है दो से ही है ये समस्या केंद्र भवन तो मेरा लगभग अढ़ाई साल पहले यहाँ बनने के लिए शुरू हुआ था बगल में और अभी तक पूरा नहीं हुआ है अभी ढलाई भी नहीं हुआ आपका बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है आंगनबाड़ी वहाँ भवन है नहीं तो इससे आपको क्या क्या समस्या होता है पानी पीने में दिक्कत शौचालय में दिक्कत पानी पड़ता पड़ा है तो बारिश हो है बच्चा भीग जाए कॉपी किताब तबीयत खराब हो जाए बचबो भिंग जाए आंगनबाड़ी भवन है क्या भवन रहने से तो दिक्कतें नहीं रहता भवन तो कब आधा खा गया आधा का हुआ भवन बना बनाने और शौचालय में भी तकलीफ है बच्चा को जाने आने में भी तकलीफ है लेट्री के भी तकलीफ है हाँ भले पानी है कल भले तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं हाँ, स्कूल चाहते हैं तो मुखिया जी से बात किए हैं क्या बताया गया मुखिया जी तो बोल रहा है बनेगा बनेगा बनेगा कब बनेगा कोई ठिकाना नहीं तो इसके लिए अभी तक आप आवेदन कहीं किए हैं क्या हाँ ऑफिस में मीटिंग में बराबर अपना सीडीपीओ मैडम को बताते हैं एक बार डीएम साहब का मीटिंग हुआ था तो उनको बताए थे तो वो भी लिखे थे बोले थे जल्दी पूरा हो जाएगा तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है बस ये भवन आपका पर्सनल है आंगनबाड़ी है या भाड़ा पर ले चलाते हैं भाड़ा पर चलाते हैं कितने पैसा देते हैं इसको महीने में अभी तो दो सौ रुपया दे रहे हैं और हम लोग को तो दो साल से भाड़ा भी नहीं मिला है ये आंगनबाड़ी किनका है ये आंगनबाड़ी मालिक का नाम है दीपदास तो आप दो साल से भाड़ा कहाँ से दे रहे हैं जो आपको नहीं मिला है तो हम अपना घर से दे रहे हैं मेरा बच्चा को भी सुविधा नहीं हो और हमको भी परेशानी नहीं हो सेविका सहायिका को वहाँ पे जो भी सामान है सारा सामान भी रखा जाएगा यहाँ पे कुछ रखने में भी नहीं बनता है वहाँ पोषाहार भी बनेगा जो भी हम लोग को है अच्छा से बच्चा को पढ़ाएंगे भी मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों को आंगनबाड़ी भवन की जो समस्या है वहाँ पे लोगों को आंगनबाड़ी भवन मिल जाए वीडियो देखने वाले मेरे सारे साथियों से अपील है कि जम्मू जिला के C D P O Shri Basu का mobile number nine four three one double zero double five eight six पर कॉल कर दबाव बनाएं और इस समस्या को दूर करने में हमारा मदद करें मैं अशोक पासवान ग्राम लखापुर जिला जमुई बिहार से इंडियन हट के लिए